ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan Kali ini saya bersama Bang Andre Seorang pengusaha pupuk sawit ya <laughs> Ini mau tanya-tanya dulu nih tentang usaha nih Jadi Bang Andre ini ceritanya Dulu karyawan bro ya Karyawan terus ber ber apa namanya ber terinspirasi jadi pengusaha gitu. <laughs> Oke bro, bantu jawab ini dulu bro. nah, <clears throat> berapa lama bro udah jadi karyawan? Kenalkan dulu nama namanya, kenalkan nama namanya. Nama ya, nama Andreas Pison. <laughs> ini apa pertanyaannya nih? Uh, nama, oh ya berapa lama jadi karyawan? Oh. Jadi cuman ceritanya nih. Karyawan. Uh -uh. Jadi karyawan udah cukup berapa lah? Udah sekitar udah berapa ya? 10 10 Tamat kuliah tahun? Tambah 2007. 2007 berarti langsung kerja kemarin? Uh. 2007 berarti udah 12 tahun ya? Benar benar. Oke, okay, guys jadi beliau ini Bang Andre ini udah 12 tahun jadi karyawan dan sekarang beliau memberanikan diri menjadi pengusaha oke bro pertanyaan selanjutnya nih uh, apa yang membuat bro memilih jadi pengusaha bro nah kita harus punya visi gitu ya hmm. punya visi untuk semakin berkembang karena kalau kita selalu jadi karyawan ya tidak bisa jadi berkembang hanya hanya memakan gaji gitu ya oke itu guys jadi salah satu uh, eh, jadi untuk udah dah jadi pengusaha itu untuk pengembangan diri bro ya iya uh, setelah bro jadi pengusaha nih apa yang bro rasakan antara karyawan beda karyawan dengan pengusaha bro jauh bedanya lah karena kalau kita usaha sendiri itu kita akan terbiasa dengan segala tantangan gitu ya mm -hmm. karena tidak digaji lagi jadi ya kalau tidak kerja keras nggak makan gitu ya wow, wow, uh, betul, betul. gitu Ber sih berarti keluar dari zona nyaman bro ya betul betul betul kalau dari segi waktu nih bro mana yang lebih enak nih bro ya itu relatif ya semenjak kita jadi kalau di karyawan kan uh, semua sebuah terjadwal uh ada time nya kalau kalau ada jam kerja ya, ya kalau kita usaha ada sendiri absen ya, pergi absen pulang kalau usaha sendiri ya kita yang ngatur tapi sometimes oh. kita lebih sibuk daripada jadi karyawan sampai pulang malam gitu ya karena awal-awal kali bro ya belum oh. ada iya. anggota ya iya bener ya. tapi untuk happy-nya mana lebih happy bro untuk jadi karyawan selama jadi karyawan 12 tahun atau jadi pengusaha sekarang untuk happy-nya bro relatif juga tapi lebih lebih lebih happy jadi usaha sendiri usaha sendiri bro ya yeah. atau kalau misalnya kita mengusahakan membesarkan usaha kita sendiri bro ya yeah. kalau kita karyawan kita membesarkan usaha orang lain gitu ya bro ya oke okay, bro di bro ini tamatan pertanian bro ya iya uh, berarti lu juga kan di <laughs> lu kerja di bidang pertanian juga ya ini iya, kan iya, iya, di Riau ini kan apa nih berapa namanya uh, pro apa namanya itu utamanya itu sawit itu bro ya, ya mana pandangan bro tentang komoditi utama nih bro tentang sawit di Riau ya di Riau ya jadi uh, jadi kita provinsi Riau ini adalah provinsi yang memiliki komoditi tas utama eh, the, <clears throat> di bidang pertanian khususnya yaitu ke eh, tanaman kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu sendiri di Indonesia ini yang terluas dan terbesar itu ya ada di Riau gitu ya. Masalah berapa juta gitu ya, sekitar eh, hampir 2 juta kali ya 2 juta hektar 2 juta hektar ya kali ya saya lupa itu datanya jadi seluruh aspek ekonomi di Provinsi Riau sangat berpengaruh sekali oleh uh, kegiatan uh, perkebunan kelapa, kelapa sawit di Riau itu sendiri baik itu kebun swasta, pemerintah atau BUMN ataupun kebun masyarakat di semua aspek ekonomi kita eh, banyak kan pasti berhubungan dengan eh, sektor kelapa sawit begitu oke bro iya oke bro kalau di perkebunan kelapa sawit ini kan bro 60% kan biayanya itu adalah di pemupukan bro ya benar benar uh, jadi gimana sebagai kacamata bisnis bro melihat peluang ini bro? Oh jelas. Jadi karena uh, hampir hampir seluruh uh, teknik budidaya kelapa sawit itu sendiri uh, itu, itu sangat berperan nyata uh, terhadap kegiatan pemupukan. Jadi pemupukan itu adalah kegiatan utama untuk meningkatkan hasil produktivitas kelapa sawit itu sendiri. Ya kalau sawit tidak dipupuk, ya dia tidak akan berkembang sempurna dan hasilnya kurang dari yang kita harapkan. Jadi pupuk itu adalah sektor bisnis yang paling besar ya di di di dunia bisnis uh, agro agro agro baik itu agro semikal ya jadi kita e, menganggap bisnis pupuk itu sangat besar karena pupuk pasti dipakai nih, untuk budidaya kelapa sawit nah, jadi pupuk itu sendiri adalah e, komponen penting untuk e, setiap budidaya kelapa sawit supaya dapat berhasil dengan baik itu jadi bisnis pupuk ini sangat besar lah di Indonesia, di Indonesia juga lah gitu bukan hanya di kelapa sawit di dunia pertanian di Indonesia lah sangat dibutuhkan gitu setiap uh, pengusaha kelapa sawit ataupun masyarakat pasti membutuhkan kelapa, uh, eh, pupuk gitu oke bro Uh, selama bro menjalankan usaha pupuk ini berapa biasanya kendala-kendala yang bro hadapi ini bro? ya jelas banyak kendala juga ya banyak sekali sih hambatan-hambatan kendala-kendala yang kita temui uh, dalam menjalankan bisnis uh, di bidang uh, pupuk karena namanya pupuk itu uh, kita di Indonesia uh, sebagian besar masih memakai produk impor gitu ya karena bahan bakunya masih banyak harus diimpor gitu dari luar negeri sehingga harganya ya bergantung dengan kondisi eh, harga impor pupuk itu sendiri dari luar negeri ya mereka yang menentukan harga nah pupuk itu terutama pupuk eh, seperti NPK kemudian beberapa baku tunggal yang harus diimpor dari Rusia, dari Mesir, ada fosfat, kemudian eh, KCL, ada dari Kanada, dari mana-mana, dari Jordania juga ada. Kemudian, nah karena faktor itu, karena karena pupuk itu harus diimpor sehingga sampai di Indonesia menjadi mahal. Nah, kendala begitu faktor kurs rupiah juga terhadap dolar juga pengaruh kemudian ketergantungan stok dari deposit eh, apa bahan tambang pupuk itu sendiri dari luar juga ketika dari luar itu deposit pupuk ya semakin menipis contohnya dari Jerman gitu ya nah itu akan berpengaruh nyata terhadap harga di di, di Indonesia yang dirasakan oleh end user sehingga uh, kita tidak dapat uh, apa uh, kita da, kita, kita tidak dapat <clears throat> berpegang penuh kepada uh, <clears throat> pada harga yang ada sekarang ini karena suatu waktu dapat berubah nah itu yang sering kendala ya kemudian juga faktor dari hasil eh, panen eh, kelapa sawit itu sendiri juga berpengaruh nyata terhadap eh, kemampuan daya beli ketika harga CPO dunia semakin turun contohnya sekarang ini di bawah 1000 nah itu sangat uh, menyulitkan juga untuk pelaku usaha di bidang pupuk sehingga uh, banyak sekali uh, penurunan penjualan. Kita berharap pemerintah atau semua semua komponen masyarakat juga uh, dapat memberikan kontribusi ya untuk berpikir keras bagaimana caranya supaya harga sawit atau TBS ataupun CPO kita tetap stabil gitu di angka yang ideal yang tinggi supaya semuanya berjalan lancar masyarakat juga bisa merasakan hasil sawit hasil sawit penjualan sawit TBS-nya yang stabil dan pelaku usaha di bidang pupuk juga bisa tetap stabil untuk merasakan uh, apa kestabilan ekonomi di bidang penjualan pupuk. Oke, thank you bro, Andre. Ya, ya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum klik subscribe di channel itu ini silahkan klik uh, untuk mendapatkan informasi-informasi dan tips-tips selanjutnya. Terima kasih Bro Andre, sukses Bro ya. Iya, iya. Ya. Oke, okay, thank you. Selamat siang. Bye.